Just hit a button, Morty. Give me a beat. Oh, man. Okay. All right. Um. You make the beat. Yo. <laughs> My bad bana. Uh -huh. Check it. Good. My bad tortura. Nah. Mosque. Check it. chunga bolo yeng ndo nianze tesa boda chungika seyeng ndo niseme peso roda tung adwaro mang'eny ndo leso koni nimtungi adwaro na peny ndo maana amaresa boda chunga bolo yeng ndo nianze tesa boda chungika seyeng ndo niseme peso roda tung adwaro mang'eny ndo nimeja lesoko nimtungi ya dwaro na pen ndo maana amareza ukitaka kujua ukweli ujue uchungu nduleta uchunguzi ukipata ukali ya reli ujue gari na moshi ni trend fix a nut so loose then you'll need another time feelings i can't use cause i love only my right face that's so cute makes a perfect angle Closed in on the rest cause I ran on the jungle She wanted a shambala then I shop to get a bangle Najibu maswali siseme balala kwa juta ni humble Nilidhani kimambo si mambo nikapata mingi fika kampo Ni baraka za kuzidi mbali na watu wenye wanajua doo Mangu na wanapenda fom na mbogi ya purura kwa show. Maheta wamesoma sana wazidi kuwa ndo chaneli pro. Poda chunka bolo yeng ndo nianze tesa poda chungika seyeng ndo niseme peso roda chung adwaro mang'eny ndo nimeja leso koni chungi adwaro na peny ndo maana amareza poda chunka bolo yeng ndo nianze tesa poda chungika seyeng ndo niseme peso roda tung adwaro mang'eny karo na pen ndo maana amareza afrika therilest wakanda brand topika na interest wababa ban kufika milele si wandaman ikibamba warasu si watagwan nguvu iko hapa ni kaya clan smoke all over and up the ban truly fully am now a son i got a hand just like a pan pretty bricky every day i thought is like a needle kenya wapi na ni tokyo nitoke usani sionekane kamili shule kama jela si wengi walinona na wivu awena mwili na baki tungo smash siogopi kupenda dime team fire hata kani bash piga na piga for real dakika kiasi nkaku flash mapenzi mlango wa nyuma foundation fiti waka juma Kora sura siya kuchuna hiyo mali kuna kuna bolo boloyeng donianze tesa poda boda chungika seyen doniseme peso roda tung adwaro mang'eny donimeja leso koni mchungi adwaro na peny omana amareza poda chung kabolo yen yeng donianze tesa poda chungi chungika seyen doniseme peso roda tung adwaro mang'eny donimeja leso koni mtungi adwaro na peny omana amareza chunka bolo yeng Doni anze tesa boda chungi kase yeng doni seme peso roda chung adwaro mang'eny doni meja leso koni chungi adwaro na peny Tumana mana amareza boda chunka bolo yeng Doni anze tesa boda chungi kase yeng doni seme peso roda chung adwaro mang'eny doni meja leso koni chungi adwaro na peny Tumana mana amareza